Hola, benvinguts a Contrasons. Jo sóc l'Ivan, el cabron de darrere la càmera és el Javi. Avui us proposem tres bandes. Començarem amb Blue Christ Track, seguirem amb Young Holidays i acabarem amb Univers, una banda local. Començarem a Kerry, una població de Carolina del Nord on fa poc hem descobert l'escena musical que hi ha, molt interessant, i aquesta és una de les bandes d'aquesta escena. Fa pop desganat, pop de baixa fidelitat, gravat a la seva habitació, però ens té enamorats. És una línia de guitarra molt monòtona, però que diu moltes coses. Ell és Blue Crash Track i el tema que us proposem és Brother Bishop. Ara ens posarem festius amb un tema d'electropop ideal, ideal per l'estiu. Ell és Max Holiday, un xaval de Milwaukee, que també grava a casa seva i es declara fan de bandes com Sparkle Horse, LSD Sound System, The Streets, Kanye West o T-Rex. I el que fa és això, un pop jugador, amb electrònica. Bueno, millor que l'escolteu, el tema es diu Rose Gold i ell és Young Holidays. I avui acabarem a Barcelona amb una banda que grava per l'esquadra Famèlic, una discogràfica que últimament ens està donant moltes, moltes alegries. Són una banda que no descobreix res, però que el que fa ho fa molt bé. Nois pop de tota la vida, amb reverberació, i us proposem un tema que es diu La Pedregada. Doncs aquí estan les nostres propostes d'avui. Esperem que us hagin agradat, almenys si us han agradat la meitat que ens agraden a nosaltres, ja ens quedem contents i us esperem la setmana que ve.